तेरे भाई सीरियस होने जा रहा है यार भाई सीरियस मतलब फाइनली यार हाँ यार चार साल बाद यार देखना यार इनको अपनी जोड़ी जब मुझे पता साथ रहेगी हेलो बेबी मुझे तुमसे कुछ हाँ, बात हाँ। करनी थी हाँ थिंक यू आर गे मुझे आज के बाद फोन मत करना ठीक है अबे क्या बोल दिया मैं बनोती pressure two is the call two is the call देखना भैया सब पक्का इंडिया जीतेगी two hours later oh has done it He is a champion! Dwayne Bravo at the very final hurdle. He's come through and he's won it for the West Indies by one run. कर लेना भाई जरूर आएगा ये हाँ भाई वाह टॉप पे टॉप टॉप पे टॉप टॉपर भाई हर साल तू टॉप करता है इस साल तो तू यूनिवर्सिटी टॉप करेगा अबे भाई तू हर सब्जेक्ट में फेल हो गया लेकिन मैंने तो छह पेपर दिए थे साले तू पिछले दो में भी फेल हो गया तेरी माँ का साले पड़ोसी भाई क्या बाइक मेंटेन करिए अभी तो दस साल और चलेगी बस साले पनौती कुछ भी कहो भाई सीट भले ही पन होती है लेकिन दिल का बहुत अच्छा बंदा है यार मानता है कि नहीं थैंक यू भाई थैंक यू यार तू दिल का बहुत अच्छा है यार तू सोशल जी क्या बोल दिया बड़ा साले पनौती भाई तुम मुझे बचाओ भाई तुम रहो भाई तुम रहो भाई मुझे बचाओ भाई भाई मुझे तो भाई मुझे बचाओ भाई मुझे कोई बचाओ भाई मुझे बचाओ भाई साले पनौती